heb het gebruikt om dat andere team te wonen. Ze hebben de deathmatch belt. Heb je het? Koelkastraam, fuck off jongen, echt waar. Doe dit niet. Je bent compleet gedestrooid. <laughs> Hij noemt je niet jet. <laughs> Ik heb